Hi guys, Jan here and welcome back to the present. So karon natin pangutana coming from Brian. Brian. So medyo taas iyang comment. But the question goes like this. Unsahon dali mo pagkabalo kung effective ka na supervisor? So ikaw manager ka, ikaw supervisor ka, or just the point na na kay direct report, uh, go up siya na video for you and let's get into this. Now, para makabalo ka kung effective ka na supervisor, one of the things that I did back in like how many years ago? Like four years ago? Or even now actually is that I asked feedback from the direct reports. Okay? I asked feedback from the direct reports. Na inanin mo na realidad, re, realidad ana. Especially if you are in a workplace, kung ikaw po ng amo manggo nila, ikaw supervisor, manager, mataha dyan ng tao sa imuha na ay, na ay tendency na mataha sila. Maski nabuutan ka, maski na approachable ka, pero naaga po'y feeling na mataha ang tao sa imo. Though na ibang tao na medyo wala sila pakialam kung unsay mong ranggo. <laughs> Na ibang tao ni na But in most cases, mataha sila sa imo. So, in this case, if you're the supervisor, try to do the first move. Okay? Try to do the first move. Ikaw ang mudul sila, may yung ka, bay, or yung, yung kung sa pangalan, buta to pangalan niya kay uh, Adrian. Pangalan ni Adrian. Okay, Adrian, So, mag-set tag meeting, let's say, mag-set mo meeting one week from now, tapos mangayo ka sa Yahoo feedback. So, ang feedback, as much as possible, dili siya dili siya ka kanang adjective dili siya nagahatag og description sa imuha pasabot ana kay kanang sir buutan mangud ka sir mo na ganahan ko sa imuha that's not a very compre- that's not a comprehensive feedback when you talk about feedback kanang bitong specific na sitwasyon for example mingon siya sa imuha na sir Katumanggong last Saturday, napansin ako, nagitabangan ni mo si Leash kay kuan na nagkaproblema sa siyang trabaho so gitabangan nimo siya in terms of guiding her ter, inana so mahulog ana kay nakita jud niya ang imuhang gibuhat so at least ikaw as a supervisor kabalo ka kung unsa ang mga butang na nindot na buhato nimo na padayon nimo siya buhaton na gets niyo ni siya so it's not just about the good things. You also have to prepare about the negative things that you're going to say about you. Okay? Di, ala, input kay paminaw na. Kung nangayo lang kag feedback session niya, puro lang kalipay ang imong madawat, then dili pud siya healthy. Why? Because you get to learn more about the things that you did bad compared to the things that you did good, actually. So, you are learning in both ways, pero daghan po kag lessons makuha, inigma sa iyop ka. So, pag once maghatag ang direct report sa imong feedback na negative, open-minded lang gihapon ta. Alright? As long as they are coming from a perspective na factual lang ilang ginahatag, dili description, dili kay Sir, di ko baktian mo ko sa imo, eh, di ko ganahan sa imong inana imong style. It's not helping. It has to be more constructive. It has to be more factual, no? Pag-abot sa feedback. And as a supervisor and as a manager, kailangan jud na when we listen, no? Kung maminaw ta ba sa ato mga direct reports, We are there to listen with the intent to understand, not with the intent to, to reply. Sa ato pa, pag once mag-feedback sa satua, maminaw ta. Dili ta mag dili ta magsupak, dili ta manghimo-himog rason. Ah, inani manggod, mo nang gibuhat ako na inani manggod ni inani. Dili na ta maghimog-himog mga anything that could that could kanang ay kay pagbuhaton na nimo ba inani mahitabo ang mga tao dili na sila ganahan magstorya og tinuod sa imuha ano man kay musto rin sa tinuod si mo at the end of the day maghimo-himo magyapon tag reasons amo ah, di ina ni mo di ina mo di ina na. You can explain especially kung naadyo kay tarong na explanation but try to listen lang jud. Listen lang jud with the intent to understand, not with the intent to reply. So mo na siya no, isa sa mga pinaka-effective na way for you to get your um, feedback kung unsay imong performance as a supervisor is to ask your direct reports because here's the truth as well kung unsa ang performance sa imuhang team maupod na ang imuhang performance just like in any organization kung ikaw ang CEO tapos uh, whatever imuhang decisions whatever imong performance is also reflected sa tanan na tao under you so kung ikaw na kay team it's the same thing right Muna nila na pag once tarong ang coach, gwapo ang coach, matarong po ang players, then the chances of them winning a championship is high. So it's the same thing with a business, right? And to tell you the truth, running a team is not easy. Ba? Da- dapat taasin mong pasensya, tapos maghuna-huna po ka na, hala, basig malain siya pag mag-feedback ka. Kumbaga, kailangan po nimo i-determine ang difference sa personal ninyo na relationship o professional ninyo na relationship. Okay? Ang personal mo na relationship, gwapo na siya for you to build rapport. Nama? Kanang kanang mafeeling mo na dili lang puro trabaho pero kailangan gihapon na akay profession. So, personal and professional relationship should be segregated but it can be intertwined. Okay? So, yeah. So, that's one of the best ways. Just like, kung imo po ni siyang i-connect, no, butan to sa business perspective, kung gusto ka makabalo kung how your business is performing, kung gusto ka makabalo kung unsay feedback sa mga tao, sa customers mo about your business, ay mong pwede buhaton is mga kag FGD or kanang mga kag feedback gikan sa imong customers. So, at least kanina mga ways ba, ang punto lang is to ask. That's the point, is for you to ask and listen with the intent to understand not with intent to reply. So yeah, so guys, maybe you have basig napon mo ilayan ng mga pamaagi na makatabang kay Brian kung saan niya pagkabalo kung effective ba siya na supervisor or manager. So let us know in the comment section. And kung nakatabang ning video sa imo ha, don't forget to hit the notification bell so that every time we have new videos, you will get notified. So see you on the next video.